ہمارے ہاں مسائل جو ہیں جو ہماری سوچ کے اوپر حاوی کیے جاتے ہیں اس میں سب سے بڑا کردار میڈیا کا ہے ہمارے ذہن خود چیزوں کو جو بھی سوچ رہے ہیں وہ بعض اوقات آپ کوئی چیز پروڈکٹ خریدنے جاتے ہیں تو آپ خود نہیں خرید رہے ہوتے آپ کے ذہن میں بات ڈالی جاتی ہے اب آپ تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ میری ضرورت ہے ضرورت نہیں تھی ضرورت بنائی گئی ہے کیونکہ جب آپ کوئی بھی ٹی وی ایڈمیٹیزمنٹ دیکھتے ہیں یا روڈ پہ یا کہیں پر تو وہ آپ کے لاشعور کو ہٹ کرتی ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بس شیلف میں رکھی ہوئی چیز میری ضرورت ہے اور آپ اس کو فوراً اٹھا لیتے ہیں اسی طرح بہت سارے میڈیا کے اور اسپیکٹس جو ہماری زندگی پر حاوی ہیں اس میں ایک کردار ڈراموں کا ہے یہ جو ڈرامے ہمارے ملک میں پاکستان ہندوستان میں بنائے جاتے ہیں انہوں نے تباہ کر دیا ہے اس سے آنکھیں نہ پھیریں اب ہو سکتے مولانا صاحب کے آگے آپ کبھی واٹس ایپ کی باتیں کرتے ہیں کبھی کیا باتیں میرے چھٹے امام نے بولا ہے کہ عالم وہی ہے جو کہ آ کے اپنے زمانے کی باتوں سے لوگوں کو بتائے پتہ ہونا چاہیے ہمیں خوب اور آپ کو کون کہاں بتائے گا آپ یہ ڈرامے دیکھیں ڈراموں کے اندر کردار دیکھیں کریکٹر دیکھیں محرم نامحرم کے فرق کو دیکھیں حلال حرام کو دیکھیں سب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اکثر بعض کسی گھر چلے جائیں تو ایسے ایسے ڈرامے ہوتے ہیں کہ انسان اکیلے دیکھتے ہوئے شرم کرے اور پوری فیملی بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے ہے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ حرام کیا کیا اور حلال ہے غلط تعلقات ناجائز تعلقات اور ایسے کردار بنا دینا اور کچھ کریکٹر ایسے ہیں کہ جو ہماری زندگی میں پائے نہیں جاتے لیکن ہم ڈھونڈتے ہیں خاص طور پہ جوان کیونکہ جوان مخاطب ہیں جوان چاہے وہ لڑکیاں ہوں چاہے وہ جوان لڑکے ہوں اتنے کرافٹ کیے ہوئے اس طرح کے کریکٹر اس طرح کی زندگی خیالی زندگی کہ ہم اپنی زندگی میں پھر ان کو ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ ہماری زندگی میں لڑکا ہے تو ایسا ہو لڑکی ہو تو ایسی ہو عزیزان محترم یہ سب خیالی ہے یہ سب تخیلاتی ہے ہمارے ایک دوست ہے رائٹر ہم نے ان سے بولا یار اچھے ڈرامے کیوں نہیں آپ لکھواتے کہتے اچھے ڈرامے لکھ کے بھجوائے تھے چائنا نے بولا یہ نہیں کچھ مرچ مسالہ ڈالیں طلاق ڈالیں دو شادیاں ڈالیں تو بکے گا خریدار وہی ہے کچھ کردار ایسے دکھائے جاتے ہیں کہ جب اس پر تصویر جاتی ہے کیمرہ رکتا ہے تو ایک عجیب سا میوزک بجنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر جب وہ ہماری اصلی زندگی میں آتی ہے تو ہمیں بھی وہی ہو جاتا ہے کون پھپھی گھر میں آئی کچھ ہو گیا تو وہ ڈرامے کا ذہن میں اتنا زیادہ تھا کہ بس اب یہی تو آئیں گی تبھی تو گڑبڑ ہو گئی گھر کے اندر ساس آئیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا کیوں کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز بار بار ڈالی جا رہی ہے صبح شام اور لوگ اتنے زیادہ ان چیزوں میں ہو گئے ہیں کہ پانی میں پاؤں بھی پسل جاتا ہے ٹائل پہ تو دیکھا فلانی نے جادو کر دیا وہ لوگ فارے ہی بیٹھے پہ جادو کریں گے آپ کے اوپر اتنی نفرتیں عزیزہ نے وہ تو میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں میں اسی معاشرے کا ہوں میں مار سے تو نہیں آیا ہوا اتنی لوگ آپس میں بیٹھے نفرتیں غیبتیں برائیاں ابھی آپ باہر دیکھیں گاڑی پہ لکھا ہو یہاں پارکنگ ممنوع ہے پارک نہیں کر سکتے خوب جرمانہ ہے اور آپ کے اندر ویسے اتنی ٹینشن ہے پارکنگ کی جگہ جگہ تھوڑی دیر میں بندہ باہر جاتا آگا سو آدھے گھنٹے کے لیے لگائی تھی تھوڑی کہیں اور لگا کے آ جاؤ وہ مشکلات ہیں کیوں آپ قوانین کا جو لکھا ہوا ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ڈاکٹر بولے گا مریض ہیں بھائی انجیکشن لگے گا پیٹ کٹے گا یہ کٹے گا چپ کر کے لیٹے میں نہ چوئیں نہ چرائیں ہر چیز کا احترام ہے مگر ایک قرآن جو ہر وقت یہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ مت بولو غیبت مت کرو تومت مت لگاؤ مذاق مت کرو نہیں کیونکہ جرمانہ نہیں لگے گا کیمرے کی لائٹ چمکتی نہیں ہے یہاں چمکتی ہے دل دھڑکنا شروع ہو جائے گا پانچ سو کا خلافہ لگ گیا وہاں چمک نہیں رہی ہے صبح شام لیکن جب چمکے گی تو سب ماند پڑ جائے گا عزیزان محترم اپنے آپ کو قرآن کے سپرد کر